Nu skal du passe på fingrene. Kan vi lige prøve at se et snit? Shit, mand. Det er du god til. Oj, oj, oj, oj, oj. Stop en halv nu her. Nu står verden der ikke længere. Det jeg akkurat har fået øje på her, det er simpelthen... Prøv at se her. Hattings pølser. Hold da. Altså, hvis jeg lige skal opsummere turen hjem, så synes jeg faktisk, at det har været en kæmpe pik hele turen. Men hvad synes du egentlig selv? Jeg synes, at det var alle sammen. Jeg er fucking træt af jer. Nu skal vi hjem. Slut. Yeah. Det ruller let fra side til side. Har du fået noget godt at spise? Ja. Nej, det er sikkert. Gammel Men jeg vil gerne filme dig spise en bid af den. Nej, hvis jeg... Jo, tag det. Nej. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Spis den der for øh, Hvad er Vær så snil. Hvad er det overhovedet, det er lavet af? Det ligner en bar. Det, der sker nu, det er, at den stopper filmen nede i formassen. Vi nedlægger arbejdet i strække. Slut med det pisse her. Og så får Janus lov til at spise et stykke ost som belønning. Jeg har investeret 300.000 i en uh, buffet her. Du har heller investeret 300.000 i en selvstyre. Aftog siger jeg bare. <laughs> var downs. Skal vi ikke være sådan nogle der foldegardiner, de koster? Bare trykker på en knap, så bliver den tegnet eller så. Er det ikke det nye? Det er sgu ikke så dyrt. Nej. Hvordan går det med dig? <laughs> det går bra. Det er en rigtig god vinkel. Kom nu, Prøv at se vores guide, hvordan han bare har det sjovt. <laughs> yeah! Hej! Har du det? det er træt. Har du dårlig humør? Kom så afsted. Nej, men nu tager vi lige et interview her. Hvorfor har du dårlig humør? har vi jo Janus på brandpunktet. Ja, det er helt vildt, det er. Fuldstændig galt. Det er var bare nogle kæmpe bølger i gang imellem. Det er jo altså et brandpunkt, det her. Typisk en kontormand. De eneste bølger, han har været til at sige, det er microwaves, jo top stemning også. Altså. Hej Jan. Hej Jan. Netop øh, udvandret fra Nygårdsparken. New suit. Hvordan står det til, Lars? Han er på slås. Hvor er Lars, han er altså på slået. Det er Jens, der har slået ham. Jens Larsen, du er en kæmpe lort. Du sender Oskar Andersen her direkte inde fra 3K5. Har du en kommentar til dette, Larsen? Oscar Andersen på Brandpunkt, tak. Så er vi på vej ned i slappen med Oscar Andersen. Selveste Vestre Ekstra Ost. Han skal ned og have en lille omgang skittles til hans mund. Det er Budal. Jeg synes, hun halter lidt. Har vel Larsen? Ja, øh, slap. Hvad sagde du, Lars? Nej, jeg skal ryge. Jeg skal bare ryge derude. Så skal jeg have noget energi. Jeg er fucking træt. Jeg er fucking træt. Jeg er fucking træt. Jeg er træt af de hundehoveder her. Så skal jeg have nogle cigaretter, så ryger vi bare derude af. Bare begynder at ryge drik på fuld skrald. Og se på mig, jeg ligner den lige. Du ligner den, der trænger til at ryge. Se på vejret nu. Det snevær i Nordland i oktober. Yeah, yeah. Hello there. Vi sejler derudad med 11,5 knop i havlvejret. Vi nyder det alle sammen. Nogle tager en Han er lidt ked af det. Derfor så skal vi lige støtte ham lidt. Men hvorfor vil du låne din harddisk, Janus? Ja, det er fordi, at jeg skal til at præsentere en uh, nyt oplæg, som jeg har arbejdet på i mange år. Jeg skal have en undervisning om relativ og tro vind. Jeg har arbejdet på det i mange år. Ja. Ja. Om vindsystemer. Yeah! må da lige stå op nu. Øh, jeg kan fatter ikke noget. ja, en hjerneskade. Ja, et hjerneskade. Sig mig lige, Ulrik. Hvad er det, der kommer derude, siger du? Det er byen. Jeg gider ikke. Hvad har du tænkt dig at gøre? Jeg prøver med at se. Så ryger den der bramme der. Jeg gider ikke. Men det når du da ikke før den by. Det er så ikke mere sikkert at lade den sidde til efter. Hvad er det, han laver, ham der? Men han står og hygger sig. Så Ulrik, han, øh, han tør ikke at sejle med øh, brammerne øh, i top, og så bare går lidt ved. Så de skal ned. Ja. har det godt. Og det er jo ham, der bestemmer. Når Ulrik har det godt, så har vi det andre godt. Ja, så må vi jo gøre det. Og du klarer her i fældet. Ja, klar. Hvad sker der, Ulrik? Det, der sker, vi har sat snoren. Okay. Fordi som sømand, ikke, så skal man jo gerne lære noget nyt hver dag. Sejlsætning, ikke? Det er jo ikke en videnskab. Ikke? Men alligevel så ser man uh, øh, tingene øh, blive håndteret på akademiske metoder, og det er interessant. Og sådan en bunderevs, jeg er fra Jylland-typen, sømand som mig. Det er spændende. Altså hvis jeg lige skal opsummere turen hjem, så synes jeg faktisk, at Jan har været en kæmpe pik hele turen. Men hvad synes du egentlig selv? Jeg synes, jeg er røvhul alle sammen. Jeg er fucking træt af jer. Nu skal vi hjem. Slut er af hvorfor. Men hvor mange vil du gerne have spist? 10 kan jeg. Hvor mange har Janus spist? Jeg fik 6. Yeah. Nu er klokken 10 minutter over 7, og det betyder, at øh, det simpelthen er tid til at vække folk op. Den første, vi skal ind og vække her, det er Oscar Andersen, og lad os lige prøve at se en gang, hvor frisk han er. Godmorgen, Andersen. Hvordan går det? Så er klokken kvart over 7. Og det er tid til at stå op. Det bliver en nydelig dag på sejlskibet Stasra Lemkun. Det er simpelthen sol og fint vejr udenfor. Ja, Ja, ja, ja. Er du klar? Nu skal vi jo snart hjem, Andersen. Nu skal fandme hjem. Nu skal vi fandme snart hjem. Det næste, vi går ind og vækker her, bliver de to lærlinge, du. De skal bare til at komme op. Prøv at se engang her et mess, de har lavet. Det er lige så snart, man bare giver dem fri hænder, så roder det bare ud over det hele. Så er det godmorgen her til lærlingene. Det er altså Lønkul her. Det er i dag den 30. oktober. Og ved I, hvad det betyder? Lars, hvad siger du? Godmorgen. Det betyder, at i morgen, der skal selveste Brandpunkt Larsen hjem. Det bliver sol og fint hver dag. Nydelig dag. Godmorgen. Så er klokken kvart over syv, så er det tid til at komme ud af fjerne. Skal ikke ligge der og fise husleje længere. Nu skal vi ind til pigerne. Godmorgen. Det er simpelthen en nydelig dag, Rebecca. Så er det simpelthen tid til at stå op, Gudmundsen. Og det bliver en helt fantastisk dag her på sejlskibet Stas Lemkul. Solen skinner, det er fuldstændig vindstille, fuglene kvider. næste folk, vi skal ud og pure her, det bliver underofficererne. Det bliver simpelthen spændende. De er generelt nogen, der ligger og sover længe, specielt her på deres fridag. Men det er slut med at holde fri. Lige nu der bevæger vi os ned over Storte, ikke? og se hvem vi støder ind i nu. Vi støder simpelthen ind i Marlin og hun er bare klar her. Er du, er du, klar, er du klar her? Er du ikke klar? For en fantastisk dag på sejlskibet her. Åh, vi må lige ind og se en gang, hvad det er, vi skal have at spise. Ja, vi gæt. Der har vi jo fandme Langeland også. Hvad står du og laver, Langeland? Ja, Shit pudding. Så for sat. Hvad skal du bruge det til? Ja, til lunchen Det dag. Ah? Til lunchen? Ja. Og hvad har vi gang i herovre? The breakfast! Ad. <laughs> der er, jo, der er jo mange grunde til, at jeg er så stor og stærk, og det er jo fordi, jeg lever af grød. Her der har vi gang en gang af havregrød, og så har vi burdal herovre. Nu skal du passe på fingrene. Kan vi lige prøve at se et snit? Shit, mand, det er du god til. Hvor har du lært det henne? Oj, oj, oj, oj, oj. Stop en halv nu her. Nu står verden der ikke længere. Det jeg akkurat har fået øje på her, det er simpelthen, prøv at se her. Hattings, pølser, hotdog. Og hvad har vi nede under? Flere brød, flere brød. Hvor gemmer I svinedrengene henne? Hvor er svinedrengene? Jeg skal se svinedrengene nu. Er det røde pølser? Røde pølser under Lars. Der er simpelthen ved at blive snittet løg her også til pølserne. Der er ingen tvivl om, at det her det kommer til at blive en helt fantastisk dag. Grundet, at vi skal have hotdogs, og jeg skal hjem i morgen. Så fortsætter vi ind i agterskibet. Og her, der møder vi simpelthen sergeanten. Godmorgen, og øh, så er det klar. Det bliver en dag, hvor at, øh, folk bliver slidt op. Hvis de ikke bløder, når de er færdige, så har de ikke arbejdet hårdt nok. Det står simpelthen i stor vaskedag. Øh, alt skal være rent. Jeg skal lige høre, hvad din kommentar det er til, at de har fundet pølsebådene frem ude i bøssen. Jeg tegner ikke godt. Jeg tegner til middag med overspisning, senere forstoppelse, måske opkast. Vi skal i hvert fald have hotdogs, så det bliver en helt fantastisk dag her. Og det skal vi også i lufthavnen. Nå ja, det er jo i morgen, vi skal hjem, ja. Kæft, det bliver lækkert, mand. Så er klokken kvart over syv, Jolaj. Næste levende billede bliver tømmermanden. Godmorgen, Christian. Tid til at stå op. Helt fantastisk dag i dag. Sol og fint vejr. Ved du, hvad vi skal have til lunch? Hot dog. Så det er det rene gains, det ved vi jo. How are you guys doing? Yeah, fine. Yeah. Bye. Og lad os se her, ikke? Prøv lige at se den udsigt. Endnu en gang er vi kommet til et af de lande, hvor I kan se herude, der bor konger og dronningerne. Selvfølgelig, hvis vi kommer lidt længere syd, ned til det flade land, der hvor Larsen han er født og opvokset. Man kan ikke finde ord for det land. I ved alle sammen, hvad vi snakker om. Det er jo selve Danmark fædrelandet. day. Hvad er din kommentar yeah. til, at vi i dag skal have hotdogs? Jeg synes, det er fedt for dig, Janus, at du får dine hotdogs. Især når, øh, hvis man tænker på, hvem der øh, laver dem. Hvem det er, der laver pølser her ombord. <laughs> Hvem er det, der laver pølser? Er du relateret til Karoline Vosniak? Ja. Vosniak, nu gider den sgu ikke zoome på dig her. Det er sgu fordi, den ser noget, der ikke er kørt. <laughs> det var for stort. Den er færdig. Det er den lille ejkelmusen, der er herinde. Hello there. Yeah. Ja, nu skal jeg yeah. yeah, yeah. Øh, jeg har vært inde hos uh, Trude og sagt, at, kamera. Øh,